اللہ اللہ نبی کا گرانا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا اللہ نبی کا گرانا یہ گرانہ ورا البرا ہے اللہ اللہ نبی کا ہے فاطمہ ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں شیر خدا ہے اللہ اللہ نبی کا گرانہ یہ گرانہ ورا الورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے اور میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو تم نہ سمجھو ساتھ میرے میرا ساتھ میرے میرا ساتھ میرے میرا پیشوا ہے ساتھ میرے میرا پیشوا ہے میرا رب ہے میرا مصطفیٰ اللہ نبی کا گرانا یہ گرانا ورا الورا ہے اس میں حسن ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل کشا ہے